una criolla bien, así, vamos a, voy a tocar una canción que escribí hace poquito que es reflejera. <laughs> me preguntan cómo estoy, cómo me siento. viejos idealismos me invitan a un club de conformismos. De milenio respiro espíritu de magia e ilusión. Suena sabes como cómo me siento Toca mi hombro y me dicen lo lamento Como si se hubiera muerto alguien en aquel tropezón Me consultan por mis viejos y